Buenas noches amigos, les habla Steven Vargas del baúl del En la noche de hoy les traigo un tip video tutorial en el que hablaremos de cómo crear inputs temporales en el DOM y eliminarlo cuando queramos. Lo primero que tendremos que hacer es, bueno, crearemos un documento de texto, yo tendré mi estructura html que ya predefinida, ¿sí? grabaré este documento como tenemos que en el yo lo crearé como input temporal .html. Bien, vamos. Y tengo mi snippet ya creado, una estructura básica. Crearemos un h1 y el type será el mismo, le colocaremos tutorial temporales con JavaScript Probamos que esté corriendo nuestro archivo. Probamos con y listo, ya lo tenemos. empecemos. Lo primero que vamos a necesitar es crear una estructura de JavaScript y la crearemos en esta sección un script probemos que esté funcionando creamos un alert probamos y tenemos corriendo nuestro javascript conectemos esta línea ahora lo que necesitamos es queremos, podemos crear una función que se llame crear input de temporal y podemos pasarle parámetros pero por el momento no lo vamos a hacer para simplificar el ejemplo entonces por medio del atributo document createElement element podemos crear un elemento en el DOM listo asignémoslo a una variable variable x para hacerlo más fácil y por medio del document para manipular el DOM el método create element para crear elementos en el DOM decimos que vamos a crear un input. Y ya teniendo creado en el DOM el input, tenemos que pasarle los atributos o propiedades que debe llevar eh, este input. En, en, este caso, como ya tenemos el document create asignado a la variable x, entonces solamente se basta con llamar x punto por medio del, del método set. set attribute que nos permite eh, asignarle atributos al elemento ya creado le vamos a decir que va a ser de tipo coma eh, texto text y por de ese atributo le podemos pasar tantos atributos como eh, estén disponibles. ¿Cuáles son los atributos que le podemos colocar? Está el tipo, un value, un name, un ID, un placeholder, disable, read only, eh, un focus. ¿Sí? Todas estas partes eh, a un focus, que pena, autofocus, le podemos asignar a este create element. Entonces, para hacerlo más sencillo, más básico, vamos a crear, ya tenemos un type, vamos a decir que vamos a crear un value por medio del set attribute, vamos a decir que vamos a crearle un value, le podemos pasar una cadena de texto, cadena de prueba, le podríamos asignar una variable. En este caso lo vamos a dejar así para que vamos viendo de a poco cómo es que vamos y, vamos, y vayamos entendiendo cómo manipular eh, los atributos de un elemento dentro de un grupo. Listo, entonces crearemos también puede ser un name. Name. Le vamos a llamar el line de prueba y dejémoslo hasta allí y por medio de Shield que es para dibujar elementos en el, en el DOM podemos pintar el elemento que hasta ahora eh, hemos construido entonces ¿cómo lo vamos a hacer? pues invocando el document document para poder manipular el DOM punto el cuerpo del documento, que el elemento está en el cuerpo, punto, child y le pasamos el, el elemento que acabamos de crear, en este caso está contenido en la variable Si grabamos y vamos a probar, pues vamos a ver que no va a tener ningún cambio todavía porque no hemos disparado eh, la función. Entonces, como no tenemos todavía el llamado a la función, vamos a crear, la parte de abajo, vamos a crear un input donde vamos a decir oh, eh, eh, un botón Pues, que, se va a llamar eh, como nuestra función y ya vamos a declarar un, eh, un evento un click. y va a llamar nuestra función grabamos y lo vamos a probar lo testamos crear info y si presionamos Allí tenemos nuestro input creado por medio de JavaScript, un input temporal. Si revisamos, seleccionamos el elemento, nos podemos dar cuenta que los parámetros como value, en este caso es cadena prueba, y name, name de prueba, son los que hemos establecido por medio de set attribute, un type, tipo texto, un value y un name le podríamos colocar más atributos como por ejemplo un placeholder le vamos a colocar escriba su nombre y en este caso le colocaríamos value para que se pueda apreciar el placeholder vamos a revisar ya tendremos el placeholder podemos establecer cualquiera de los de las etiquetas que se le cualquiera que pena cualquiera de los atributos que se le establece la etiqueta input como ya type name placeholder disable ¿sí? un, un blur un, un, eh, autofocus y demás entonces, en este caso pues podemos ver que funciona pero tiene una pequeña error que cuando seleccionamos varias veces pues sobre crea muchos más ¿sí? en este caso porque lo tenemos mediante un botón que dispara el evento pero como tenemos un momento esta línea pero eh, este tip lo es, mm, mm, se va a aplicar de mejor manera cuando tengamos que pasar una variable antes de enviar un formulario creamos un elemento con createElement le establecemos los atributos que requiere para que se envíe el formulario eh, más adelante eh, daré un ejemplo de esta parte por el momento veamos la otra parte que es eliminar ese input creado temporalmente para que no vaya a presentar fallos más adelante o en tal caso que no lo necesitemos más podemos crear, eliminar y volver a crear otro ¿está bien? entonces eh, estableceremos una nueva función llamada eh, eliminar eliminar input en donde vamos a decir que vamos a capturar el elemento, pues en este caso seguimos pues, llamándolo x, que va a ser igual a el document element by id y adentro iría el nombre del elemento que lo vamos a recibir como parámetro. Sería el Lo que estamos estableciendo en este momento. Entonces vamos a decir, por motivos de seguridad, para que no nos vaya a fallar el aplicativo o la función, estableceremos, preguntaremos si el elemento x eh, no existe o no está definido, entonces podemos generar una alerta donde podemos decir elemento no definido. Una alerta. En tal caso de que sí esté definido, que es lo que necesitaremos nosotros, crearemos una variable eh, en donde vamos a establecer el nodo, el nodo padre, entonces podemos decir una variable padre, bar padre, porque en su momento no está establecida, y agregaremos el elemento, en este caso el elemento es el x, punto, el, el, método parent no que es para poder capturar el nodo del elemento que le estamos pasando y establecemos que el padre que utilizaremos que es el padre que va a capturar el nodo como tal lo vamos a remover mediante eh, el método remove child y le asignaremos el elemento que estamos tratando, en este caso es pues, el X. Pues si podemos apreciar aquí, eh, estamos utilizando eh, los métodos del DOM más importantes que el el child para crear eh, elementos, para pintarlos o dibujarlos y el child para eliminarlos del DOM. Con este de acá lo creamos, con este de acá lo eliminamos. Si, grabamos y probamos, obviamente no vamos a tener un resultado porque no hay eh, un, un, elemento que nos esté disparando la acción. En este caso crearemos, localizamos este botón, creemos otro botón, vamos a eliminar elemento, también colocaremos un clic que llame el método eliminar elemento y le pasaremos el ID del elemento. Como en este caso no hemos creado un, ID, pues podemos aquí editar esta parte y colocaríamos asignaríamos un ID. ID que utilizaríamos para eliminar el nombre. Esto si grabamos y probamos, con crear elemento, con crear input, me va a generar el campo de texto para escribir y con eliminar elemento me acaba de salir un error. Me acaba de salir un error en la línea 21. Revisemos. Ah, ok. Ya está corrijámoslo pues, es pues, en el vaya ID con I mayúscula, la tenía con minúscula mayúscula refrescamos lo creamos bueno, se lo eliminamos, listo vamos a crear tantos como podamos podemos eliminarlos ese era el tip que queríamos hacer el día de hoy en el próximo video tutorial tendremos la expresión de cómo utilizar es crear input y eliminar input cuando se vaya a llamar eh, o se vaya a hacer un, submit de un formulario y podemos verlo en acción de una manera más o una mejor manera un poco más a detalle espero que les haya servido eh, estaré posteando estos códigos en, el, en la página de elbaúldelcódigo.com y eh, le dejaré la descripción de la descarga dejaré el link de la descarga en la descripción para quien quiera conservarlo eh, no fue más, me despido Steven Vargas para servirles desde el baúl del código.com no olviden visitarnos, suscribirse darle manito arriba si te gustó si te parece que podemos aportar mejores tutoriales y pues muchachos, muchísimas gracias, que estén bien, que descansen.